en las grietas emergen las llamas, que enciende la negura la noche eterna. En mí se halla la rotura, refugio de todas tinieblas, enterradura y sin costura, haciendo sin ala, creciendo sin pena, siento como danzo con ira, ardiendo con besanía ruda, manos estrojadas, entradas retorcidas, los imbéciles de las palmas que encuestas grasa. espadas que doblan cuchillos, acuchillando mi piel en vilo. ¡Ah! Que sangran los nudillos, mi peso quema en rojo vivo. Escribo en ríos tintos, para no ir mi voz quebrarse en cada vez que la ando.